यहाँ पे प्राइम में हमको कैलकुलेट करना है टीडीएस ठीक है तो यहां पर फीस के ऊपर हम करेंगे ये हम टैली ईआरपी 9 में करके देख चुके हैं तो फीस के ऊपर अगर आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले F11 की प्रेस कीजिए ताकि हम टीडीएस के फीचर को ऑन कर सके तो यहां से देखिए ये टीडीएस वैट का फीचर हम ऑफ कर देते हैं और टीडीएस का फीचर हम ऑन कर लेते हैं तो ये टीडीएस आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो यहां पर इसको यस कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा जैसे ही एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये सारी डिटेल आप फिल करके और फिर यहां पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि टीडीएस काटेगा उसका पैन नंबर वगैरह वगैरह ये सब आपको फिल करना होगा ठीक है तो यहां पे मैं कर देता हूं इस तरीके से ओके और बाकी सारी डिटेल तो फिल ही है तो इसको एंटर एंटर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा ठीक है पैन नंबर उनका जरूर डालिएगा और कंट्रोल ले करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है इसी तरीके से आपको करना है तो ये आपका टीडीएस फीचर हो जाएगा चालू ठीक है अब आपको एंट्री पास करने के दौरान कहां जाना है जनरल वाउचर में जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है जो एंट्रीज कहीं भी नहीं पास की जा सकती है मींस कि जो एंट्री ना तो परचेज में होती है परचेज यानी खरीदना जो एंट्री सेल्स सेल्स यानी कि बेचना तो जो एंट्री ना तो परचेज में हो ना तो सेल्स में हो ना तो पेमेंट में हो ना तो रिसिप्ट में हो ना तो कंट्रा में हो कहीं भी ये एंट्री पास नहीं की जा सकती है तो ऐसी एंट्री पास होती है जनरल वाउचर में क्योंकि ये टीडीएस डिडक्ट हो रहा है ठीक है तो चलिए आइए हम चलते हैं जनरल वाउचर में F7 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो हम आ जाएंगे जनरल वाउचर में अब आपको देखने को मिलेगा डेबिट तो डेबिट का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या लगाना है आपको जो भी आपको लगाना है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं फीस की बात कर रहा था तो अल्ट सी करके हमें फीस का एक खाता बनाना होगा एक लेजर बनाना होगा फीस कलेक्टेड इसी नाम से मैं एक खाता बना लेता हूं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं और ये होता है इनडायरेक्ट इनकम जो संस्था फीस को कलेक्ट करती है उसके लिए ये होता है इनडायरेक्ट इनकम तो इसको इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रख दीजिए आप एंटरप्रेस कर दीजिए एंटरप्रेस कर दीजिए टीडीएस जो है इसको आपको डिफाइन करना होगा तो यहां एप्लीकेबल जरूर कीजिएगा और फिर यहां आ रहा है एनी तो यहां नेचर ऑफ पेमेंट अर्ट सी करके मैं बना लेता हूं लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं फीस कलेक्टेड कर देता हूं इस तरीके से ठीक है बाई स्कूल तो ये कर दिया हमने और एंटर प्रेस किया ठीक है और यहां पर इसका एक सौ और जे एंटर प्रेस करेंगे पेमेंट कोड जो भी हो वो यहां पे डाल दीजिएगा आप ठीक है एंटर प्रेस कीजिएगा ठीक है और कुछ इस तरीके से करते हुए एंटर प्रेस करते हुए यहां पर जब आइएगा तो पैन कार्ड है तो 10% डिडक्ट होगा टीडीएस अदरवाइज ज़्यादा डिडक्ट होगा और इसकी जो एग्जामेशन लिमिट होती है ठीक है ये मैंने आपको बताई थी कितनी होती है तो ये जो फीस कलेक्शन होता है इसकी जो एग्जामेशन लिमिट होती है वो होती है थर्टी थाउजेंड तीस हजार रुपए से ज्यादा होगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होने लगेगा ये क्राइटेरिया होती है इसमें ठीक है अब इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया अब यहां पे कितना फीस कलेक्ट हुआ है तो वो यहां पर डाल दीजिए मान लीजिए कि एक लाख रुपया फीस कलेक्ट हो रहा है तो ये मैंने डाल दिया अब यहां पर आ गया है क्रेडिट अगर आपका यहां पे क्रेडिट ना आए तो यहां पर जाकर के कीबोर्ड से टाइप कर दीजिएगा सीआर तो क्रेडिट आने लगेगा ठीक है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी अलग से बनाते हैं हम तो अल्ट सी करके एक और क्रेडिटर पार्टी के लिए लेजर बनाते हैं लाइक यहां पर मैं कर देता हूं घनश्याम तो ये लिख दिया मैंने घनश्याम कुछ इस तरीके से और ये एक क्रेडिटर पार्टी है पर सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज करेंगे ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा एंटर प्रेस करेंगे यहां पर बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी लेकिन टीडीएस डिडक्टेबल तो यस रहेगा ठीक है और यहां पर क्या है ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो है नहीं कंपनी रेजिडेंस है क्या है तो ये जो भी आपका है वो आपको डालना होगा तो ये कंपनी नॉन रेजिडेंस में कर सकता हूं या फिर कुछ और जो भी आपका ये डिडक्टिव टाइप हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ठीक है तो मैं आप, आपको एग्जांपल के तौर पर ये कंपनी नॉन रेजिडेंट रख के दिखा देता हूं एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे ये ध्यान रखना है कि पैन कार्ड डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है तो पैन कार्ड जरूर डालिएगा पैन कार्ड का जो नंबर है वो जरूर डालिएगा ठीक है बिना पैन कार्ड के नंबर के ये आपका काम नहीं करेगा और टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा provide PAN detail PAN detail को भी यस कर दीजिएगा एंटर प्रेस कीजिएगा एंटर प्रेस कीजिएगा एक्सेप्ट करा लीजिएगा तो यहाँ आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है देख सकते हैं यहाँ न्यू रेफरेंस करिएगा एंटर प्रेस कीजिएगा एंटर प्रेस कीजिएगा एंटर प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस करके जैसे ही नीचे आएगा तो फिर यहाँ क्रेडिट ही दिखाई पड़ेगा अगर आपको डेबिट दिखे डीआर दिखे यहाँ पे तो आप वहां पे सीआर कर दीजिएगा टाइप कर दीजिएगा ठीक है कीबोर्ड से अब यहां पर आते हैं तो यहां एक टीडीएस का लेजर बनेगा ठीक है TDS at the rate ten percent मैं कर देता हूं इस तरीके से ये लेजर मैं क्रिएट कर लेता हूं और ये किस में जाएगा टीडीएस क्या होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में जाता है ये टैक्स ही है ना तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा एंटर प्रेस कीजिएगा और यहां पे इसको टीडीएस रखिएगा टीडीएस रखने के बाद फी कलेक्टेड बाय स्कूल ये हमने बनाया था नेचर ऑफ पेमेंट तो ये हम कर देते हैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो जैसे ही कराएंगे तो दिखाएगा कि दस हजार रुपया टीडीएस कटा है एक लाख का दस परसेंट कितना होता है दस हजार ओके तो ये दस हजार आ गया है और अब यहाँ पे चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं आप टीडीएस डिडक्टेड ये डाल दिया हमने नरेशन में बस छोड़ देते हैं एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपकी एंट्री हो जाती है पूरी इस तरीके से ये बहुत आसान है टीडीएस डिडक्ट करना और यहाँ पे जाकर के आप देख भी पाएंगे फीस कलेक्टेड यही आपका था तो इसको अगर प्रिंट वेंट करवाना चाहते हैं आर्ट पी करके और यहाँ आई बटन प्रेस कीजिएगा सब आपको दिखेगा क्या क्या डिटेल किस किस तरीके से ये आई हुई है ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video